Йо. Е-е-е-е. Вот. Е-е-е. Е-е. Же. Е-е-е-е. Же. Же. Зе. Зе. Зе. Же. Же. je, ah, bird, girl.